हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है सौरभ चौधरी और आज मैं बताने वाला हूँ चार वजह जिसके वजह से यूट्यूब पे सक्सेस नहीं कर पाते हैं आज यूट्यूब पे बहुत कोई जुड़ रहे हैं जुड़ चुके हैं लेकिन बहुत कोई होता है कि सक्सेस नहीं कर पाते हैं और बहुत कोई होता है सक्सेस कर जाते हैं तो हम लोग बताने वाले हैं कि कुछ लोग जो सक्सेस करते हैं क्यों करते हैं जो सक्सेस नहीं कर पाते हैं क्यों नहीं कर पाते हैं तो दोनों में बताता हूँ तो पहला जो मेरा पहला जो है रीजन वो ये है कि जो सक्सेस नहीं कर पाते हैं उनका यह है वह रेगुलर नहीं रहते हैं वो क्या करते हैं एक दिन डाला दो दिन डाला फिर क्या करते हैं मंथली मतलब मंथ वन मंथ तो आराम से मतलब भूल जाते हैं कि मेरा कोई चैनल भी फिर वन मंथ बाद उनको याद आता है कि हाँ मेरा भी यूट्यूब चैनल है मैं भी वीडियो डालता हूँ फिर वो वन मंथ बाद एक वीडियो डालते हैं फिर गायब हो जाते हैं वन मंथ के लिए फिर वो इस ये रीज़न जो है ऐसे अगर कोई रेगुलर बेसिस पे नहीं रहेगा तो यूट्यूब पे सक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि आज बहुत कोई जो है यूट्यूब पे जुट चुका है कंपटीशन हो गया है यूट्यूब पे अगर आप रेगुलर बेसिस पे नहीं रहिएगा तो आपको कैसे कोई जानेगा और क्यों आपको सब्सक्राइब करेगा अगर आपका एक वीडियो है तो दूसरा रीजन है वो मतलब कुछ मतलब कॉपी क्या होता है कोई अगर म्यूजिक अगर कोई गाना हिट हो रहा है ट्रेंडिंग में चल रहा है तो क्या करते हैं उसको यूट्यूब पे जाकर डाउनलोड कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं अपने चैनल पर डाल देते हैं होता होगा कि अगर आपका व्यू भी आ जाता होगा उससे सब्सक्राइबर भी आ जाता होगा लेकिन यहाँ क्या होता है अगर वो चैनल देखा कि ये तो मेरा सॉन्ग है इसने तो डाउनलोड डाउनलोड करके डाल दिया अपने चैनल पे तो वो क्या करेगा आपके चैनल पे कॉपीराइट कर देगा तो ये जो सेकंड कॉपीराइट है ये आपको चैनल को मतलब तबाह कर देता है कॉपीराइट आपके चैनल के लिए सबसे मतलब बोले तो सबसे खराब चीज़ कॉपीराइट एंड स्ट्राइक है ये दोनों चीज़ आपके अगर चैनल पे आता है तो मतलब समझ लीजिए आपका चैनल खतरे में है तीसरा चैनल है वो प्रोफेशनल नहीं डालते प्रोफेशनल वीडियो नहीं डालते हैं उनको जहां से जो वीडियो मिला वो लेके उठा के डाल दिए मतलब क्या है भाई मतलब कुछ भी मतलब जो आपको मिलेगा वो डाल दोगे तो ऐसे में यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा अगर कम बोल रहा हूँ मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कंपटीशन हो गया दूसरा बंदा जो मेहनत कर रहा है उसको एडिटिंग कर रहा है मतलब टॉपिक मतलब टॉपिक देख रहा है क्या टॉपिक चल रहा है ट्रेंडिंग चल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड वो वीडियो बना रहा है एडिटिंग कर रहा है तो वो वीडियो वो वीडियो जो बंदा पब्लिक है ऑडियंस है वो देखना क्या चाहेगी वो जो एडिटिंग किया है उतना मेहनत से जो उसका वीडियो इतना अच्छा बना है वो देखेगी कि आप जो उठा के कोई वीडियो डाल दिए हो जहाँ तहाँ से मतलब कुछ भी वीडियो कुछ कंटेंट नहीं है कुछ टॉपिक मतलब कुछ है ही नहीं उसको डाल दिए तो वो आपको कौन वीडियो देखेगा ये तीसरा टॉपिक है मतलब बहुत कोई यही गलती करते हैं वो प्रोफेशनल नहीं करते हैं कुछ भी डाल देते हैं तो सबसे पहले आप अपना वीडियो अगर यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो पहला गलती आप पहले आप टॉपिक चूज करो कि क्या टॉपिक पर आपको रेगुलर वीडियो डालना है और रेगुलर डालना है ये नहीं कि एक दिन डाला फिर एक मंथ गैप हो गए तो ऐसे में काम नहीं चलेगा दूसरा आपको प्रोफेशनल बनना है आप एडिटिंग सीखिए कैसे वीडियो एडिट होता है कैसे थंबनेल बनता है थंबनेल जो है वो भी मतलब कुछ भी मतलब कहीं से डाउनलोड करके डाल दिए तो ऐसे काम नहीं चलता भाई आपको कुछ स्टार्टिंग आपको बेसिक सीखना पड़ेगा मेरा जो फोर्थ रीजन है वो क्या है यूट्यूब के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं आ, और मतलब स्टार्टिंग में बस सुना यूट्यूब से अर्निंग होता है तो आ गए यूट्यूब पे चैनल क्रिएट कैसे करना है दूसरे से सीख लिए और वहाँ पे आके मतलब वीडियो डालने लगे जो सुसो ये बहुत गलत है आपको खाना बनाने से पहले आपको खाना बनाने का तरीका जानना पड़ता है कि वो किस तरह का बनता है अगर आप सपोज डेट सब्जी बना रहे हो तो आप तो मतलब ये नहीं जानोगे ना कि उसमें क्या मसाला पड़ता है चीज़ बनता है ये नहीं कि आप जो मन बना डाल दिए ऐसे में सब्जी तो बनेगा नहीं आप करते क्या हो आपको कुछ बेसिक नॉलेज है नहीं आप वीडियो डालते गए ना टाइटल पता है क्या लिखना ना थंबनेल ना डिस्क्रिप्शन ना टाइप कुछ ना डाले वीडियो डालते गए तो ऐसे काम नहीं चलता है आपको सबसे पहले तो बेसिक जानना है कि आपको यूट्यूब है क्या यूट्यूब काम कैसे करता है यूट्यूब पे मतलब यूट्यूब का एशियो जो है वो कैसे काम करेगा तो ये सब बेसिक आपको जानना पड़ेगा तो ये चार जो चीज़ है आपको अगर आप न्यू यूट्यूबर है तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि यूट्यूब के बारे में जाने यूट्यूब है क्या उसके बाद आप उसके बाद देखिए टॉपिक पहले सेलेक्ट करें कि क्या टॉपिक पे आपको मतलब काम करना है इस अगर टैक्स से रिलेटेड है तो आप टैग से रिलेटेड डेली वीडियो बनाओ तो ये नहीं कि आज अभी क्या करते हैं लोग कि भुजिया बना देते हैं पूरे चैनल को भुजिया बना देते हैं कुछ दिन चला टैक्स से रिलेटेड सोच रहे हैं कि हाँ मैं तो टैक्स से बहुत कुछ जानता हूँ टैक्स से वीडियो डाल दिया फिर कुछ दिन सोचा कि अरे उसका तो ब्लॉग था और ट्रैवलिंग से वीडियो डालता था मैं भी कर सकता हूँ ट्रैवलिंग से वीडियो डालने लगा फिर कुछ दिन बाद सोचा अरे मैं तो कॉमेडी भी अच्छा कर लेता हूँ कॉमेडी से वीडियो डाल देता हूँ ये हो जाता है भुजिया मतलब खिचड़ी बनाना हो जाता है उसको एक तरह से कि मतलब जो सो आप देख रहे हो पसीना आ रहा है फैन ऑफ करके वीडियो बना रहा हूँ सो so, आ, क्या करते हैं खिचड़ी बना देते हैं तो यहाँ होता क्या है आपको कुछ सब्सक्राइबर आ गया अगर टैक्स से टैक्स से वीडियो देखना चाहता था वो टैक्स से मतलब सब्सक्राइब किया आपको कुछ कॉमेडी से देखना चाह रहे थे तो वो कॉमेडी की वजह से आपको सब्सक्राइब किए कुछ आपको ब्लॉग देखना चाह रहे थे तो वो ब्लॉग की वजह से आपको सब्सक्राइब किए तो यहाँ होता क्या है आपको खिचड़ी मतलब पूरा आपका चैनल मतलब हाथी हो जाता है तो इस यही चीज़ को आपको समझना है पहला आपको बेसिक जानना है आपके यूट्यूब चैनल पे क्या है कैसे काम करता है इसका रेशियो कैसे काम करता है टैग थंबनेल डिस्क्रिप्शन क्या क्या लिखना है आपको ये सब मतलब जानना होगा आपको दूसरा चीज़ आप मतलब एडिटिंग थोड़ा सीखिए थंबनेल आपका कैसे मतलब बना बना सकते हैं आप यूट्यूब पे जाइए बहुत सारे आपके चैनल आएंगे मतलब चैनल हैं जो बताते हैं कि आपका थंबनेल कैसे क्रिएट करें एच डी थमनेल जो देख के लगे कि हाँ भाई कुछ इस वीडियो में है दम है तब उस पर क्लिक करेंगे थंबनेल बहुत ज़रूरी है और इसके बाद प्रोफेशनल थोड़ा बनिए एडिटिंग जब तक आप नहीं सीखिएगा कुछ भी वीडियो उठा के आप डाल दीजिएगा तो ऐसे में काम नहीं चलेगा सो so, पांचवा रीजन जो है मेरा ऐसे मैं तो फोरी रीजन बता रहा हूँ लेकिन पचवा रीजन बताने जा रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर क्या होते हैं उनका न्यू यूट्यूब चैनल है वो क्या करेंगे बता देंगे कि वन थाउजेंड सब्सक्राइबर कैसे करें one four hundred watch time कैसे करें अरे भाई तुम्हारा खुद के चैनल पे वन थाउजेंड सब्सक्राइबर नहीं है वाच टाइम नहीं है पहले तुम खुद तो कंप्लीट करो तब तो तुम दूसरों को बताओगे तुम दूसरा तुम्हारा वीडियो देखेगा तो ये जो पचमा गलती है ये सबसे बड़ा गलती है मेरे हिसाब से तो इसको सुधारना है हमें सो इस वीडियो में आपको मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि बेसिक जानना है प्रोफेशनल बनना है क्या मतलब डालना है आपको तो टॉपिक डालना है और इसके वजह से आप सक्सेस नहीं कर पाते बहुत सारे यूट्यूबर सक्सेस नहीं कर पाते हैं मतलब और बहुत सारे यूट्यूबर क्या होते हैं कि मतलब रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाते हैं सक्सेस नहीं करते तो उसका एक ही रीज़न है कि वो खिचड़ी बना देते हैं कोई एक एक एक ही टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नहीं डालते हैं जिसके वजह से उनका वीडियो मतलब खिचड़ी बन जाता है तो ये काम नहीं करना है हमें रेगुलर बेसिस पे आप वीडियो डालिए एक ही टॉपिक से वीडियो डालिए जिसको आप में इंटरेस्ट है अरे आज व्यू नहीं आएगा कल व्यू नहीं आएगा अरे भाई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आपने कहावत सुना होगा सो अगर आप रेगुलर बेसिस पे जाइएगा तो एक बस आपका कोई एक वीडियो हिट होना है उसके बाद तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा अब बताता हूँ सक्सेस जो कर पाते हैं वो क्यों कर पाते हैं क्योंकि उनका रेगुलर वीडियो रहता है रेगुलर कंटेंट पहले उन्होंने डिसाइड कर दिया कि मैं इसी चीज़ पे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा डेली बनाऊंगा डेली डालूंगा अपने चैनल पे और थर्ड चीज़ उनका थंबनेल आप देख सकते हो थंबनेल डिस्क्रिप्शन टैग सारा कुछ अच्छा रहता है तो ये सब उनके सक्सेस कर पाते हैं ये नहीं कि तीन महीना किया सक्सेस नहीं मिला छोड़ दिया चार महीना किया सक्सेस नहीं मिला भाई पेशेंस रखो अपने अंदर आज नहीं तो कल साल डेढ़ साल लग जाता है यूट्यूब में कंपटीशन का ज़माना है सो मैं बस इतना ही बोलना चाह रहा था कि आपको अच्छा करना है तो लगे रहिए पेशेंस रखिए काम करते रहिए जम के थोड़ा सीखिए प्रोफेशन प्रोफेशनल अगर आपको यूट्यूबर बनना है क्योंकि जॉब तो भाई पाँच साल अभी लॉकडाउन की वजह से आप भूल जाओ तो बहुत सारे अभी यूट्यूब पे ही आएंगे अर्निंग करने के लिए सो so, अगर आज के लिए वीडियो तो नहीं है लेकिन वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें तो वीडियो यहीं तक है तो धन्यवाद